thank you թվում կոկիկ ներսից Սպարտակ տեսքից լիքը իրականում դատարկ ճղի արանք ցույց տվի որ մենք է լավը կարանք էսի երկա առաջինը մեր համար հետո մնացածի հետո մնացած հրացանի դեմը կացին թազա երես վարցի հինը լորդի օկնիր ու մնացիր բորդին հերը տխուր նարկոշ որդին Երես տալի քեյբորդին լավ զվուկ կստիպում խոսամ փողը ջևս նաչիտ պոսա մարդկանց բորսա էշան բորսա շատ բան լսի հետո նորսա մեկը չմարսած տեղը գալի մյուսը մեջս նա Հա վերջին հույսը բենզինիստին անիմաս տասնուսը Կանզի բարձր դոզա լուրջ ու գրոզա տնեցի կիտ Մայրա քաղաք նման ցիրկի ինձ մեկա դու սպասում ես կարծիքի Գյոզալ հանգեր հաշված վանգեր վարկեր տակը ճռում ազգը չկա ռազում ընդհանրապես գերիշխում վնասդը աշխը տածով ծխում գարնի դու ձգում ես մեկը ծխելուն նտարնի անում են որ լսենք ոչ թե դառնան պապուլյարնի ես հասարակ Սղեքս հասարակ, հարցեր հասարակ Ռեպս հասարակ, ես հասարակ Տղեքս հասարակ, հարցեր հասարակ Ռեպս հասարակի բռնի Ուր ես հասա Ուր ես խուշագազան տվեց լազատ Խուչետ քեզի ապա հարզան հերախոսի սեկավ լավզան Ձերը տունա հասարակ թե հասարակաց հավասարված դռներ մաշնի Աշխատակից բաժնի ջեբը ուտո դեմքա վաժնի Սա բարարանա քուչի ով ասը ֆաթովա փուչիկ Չես ապրում այդ կյանքով բայց մոտըտ պահում նավսյակի սլուչի Ես հասարակ Ցեղեքս հասարակ, հարցեր հասարակ, ռեպս հասարակ, ես հասարակ, տղեքս հասարակ, հարցեր հասարակ, ռեպս հասարակ, իբրնի Thank you